Seine Heimat bleibt das Meer, sagt Panayot. Der Bulgare ist auf hoher See zu Hause, fischt in seiner Rente nur noch auf dem Schwarzen Meer. Sein Heimatland Bulgarien ist arm, doch Panayot ist Optimist. Die Situation in Bulgarien wird sich verbessern. Es kann nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Es ist eine Periode, die wird vorübergehen. Wir lernen einen ehemaligen Grenzer kennen, der bis heute denkt, dass es kein Fehler war, auf DDR-Bürger zu schießen. Wir wollen nah, zu den Menschen, reisen vier Wochen von Litauen kommt durch Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien bis ans Schwarze Meer, nach Bulgarien. Wir wollen reden über Träume und Hoffnung fernab der großen Metropolen, wollen wissen, wie tickt der Osten an der Außengrenze der EU. der Grenzübergang von Rumänien nach Bulgarien. Zum ersten Mal auf unserer Reise werden nicht nur Reisepässe kontrolliert, die Grenzer prüfen auch, ob wir gegen Corona geimpft sind. Schon von weitem sehen wir den Leuchtturm in Schabla, den östlichsten Punkt Bulgariens. Wir wollen spontan mit den Menschen ins Gespräch kommen. Dobri dan! Televisia Germania! Nanjo Nanev hat Dienst. Und als er hört, dass ein deutsches Fernsehteam hier dreht, bringt er gleich ein besonderes Souvenir mit. Militärizon. Ja, ja. Ah, <laughs> ah dobri dan. Ah, ah, neues Deutschland. Neues Deutschland, ja. Mit einem ah. Artikel über den Leuchtturm. Äh, das ist die Zeitung Zeitungsform aus dem Jahr 1982. Einige werden sich erinnern können. Das Neue Deutschland titelte damals unter anderem Ernst Hellmanns Mörder noch immer in Freiheit. <laughs> Der Korrespondent war in Bulgarien und hat den Leuchtturm besucht. Er hat sich mit dem damaligen Leuchtturmwärter getroffen. Am Kap geht in Bulgarien die Sonne auf. Der älteste Leuchtturmwärter des Landes erzählt. <laughs> und geht es da auch um Sie? Denn ein Starship? Na, äh, nein. <laughs> Äh, äh, es geht um meinen Vorgänger. Er hat hier 42 Jahre gearbeitet. Er lebt noch und ist 100 Jahre alt. Ich habe das Amt von ihm übernommen. Seit Januar 1991 arbeite ich hier. Im Leuchtturm drehen dürfen wir nicht. Er gehört dem Verteidigungsministerium. Und die Lage auf dem Schwarzen Meer ist gerade angespannt. NATO und Russland liefern sich Scharmützel. Die Menschen hier fühlen sich mitten zwischen den Fronten. Das Donaudelta liegt in Richtung 30 Grad von hier. Richtung 70 Grad ist die Krim, also heute Russland. Richtung 120 Grad ist Batumi, Georgien. Die Spannung spüren wir hier in Schabla nicht richtig. Wir haben hier unseren Alltag, aber wenn wir die Medien verfolgen und Zeitungen lesen, dann merken wir, dass es Spannungen gibt. Diese Spannungen bringen eine gewisse Unruhe. Es ist nicht gut, dass es diese Konflikte in unserer Region gibt. Die Konflikte führen zu Zusammenstößen. Und das ist inakzeptabel. Nanjo ist zufrieden, vor allem mit der Wende. Seit 1989 sagt er, könne er nicht nur vom Leuchtturm in die Ferne blicken, sondern endlich auch in die Ferne reisen. Doch für viele Bulgaren bleibt das Reisen weiter ein Traum, weil das Geld fehlt. Bulgarien hat in der EU mit 750 Euro das niedrigste Durchschnittseinkommen. Wir kommen vorbei an Ölfeldern. Sie erzählen die Geschichte von einem Traum der 60er Jahre, ein wenig unabhängig von teuren Ölimporten zu werden. Ratschos Stoitschew hat als Schlosser diesen Traum seines Landes mitgeträumt, fast von Anfang an. Alte Fotos erinnern an die Zeit. Der 80-Jährige schaut sie sich zusammen mit seinem Cousin an. Die Rohre sind verstopft. Wir haben sie mit irgendeiner Technologie versucht freizubekommen. Äh, es gab damals viel Erdöl, viel Erdöl. Bei einer der Quellen, F-16, da kam das Erdöl sogar aus dem Meer. Äh, Ratschow meint, seit 1989 gehe es mit Bulgarien bergab. Leute wie er bekämen das zu spüren. Wenige würden reicher, viele ärmer. Früher war es besser. Früher gab es LPGs und es gab Arbeit für alle. Die Menschen haben auch etwas von der Produktion bekommen. Dreimal am Tag gab es Mahlzeiten, die Arbeitsbekleidung war umsonst. Jetzt gibt es nichts mehr. Die heutige Zeit ist nur für die Reichen. Alle anderen werden im Stich gelassen. Er will uns seinen ganzen Stolz zeigen. Das ist F-16. Er hat diese Anlage vor über 40 Jahren gebaut. Ich bin stolz darauf, dass die Erdölpumpe noch an Gang ist. Ich habe diese Pumpe gestartet und natürlich bin ich stolz. Einen, der auch so richtig stolz ist, lernen wir ganz spontan einige Kilometer weiter in Kavarna kennen. Das Lebensmotto von Dedelin Nanev, aus fünf mach eins. Aus fünf alten Karren schraubt der Automechaniker ein oder zwei neue zusammen. Und so stehen in seiner Garage wahre Traumstücke. Hier hinten, dieser Mercedes ist schon fertig. Und diesen Citroën habe ich meiner Tochter zum Abitur geschenkt. <laughs> Herrlich, richtig schöne, weiche Ledersitze. Okay. So. Ah. Und auch das Dach lässt sich öffnen. So haben wir ein schönes Cabriolet. Ich steig um. <laughs> Wir könnten unsere Reise jetzt auch mit einem echten Ostmoped fortsetzen, aber die Jahre haben beim SR2 Spuren hinterlassen. Doch jetzt holt der 51-Jährige seine echten Schmuckstücke heraus. Zuerst fährt mich sein Freund in einem Moskwitsch durch die Stadt. und zurück komme ich in einem Mercedes-Nachbau. Das Auto ist von 1981 und wurde in den USA hergestellt. Das ist ein Nachbau eines Autos aus dem Jahr 1928. Der Motor ist hinten und ist von VW, also nicht original von Mercedes. Das ist ein Nachbau von 1928. Ah, Aha, okay. Super. Ja, normal. Ich glaube, damit bist du der King. Fahr nach Deutschland mit ihm. Für 9000 kannst du ihn sofort haben. Wir fahren im Wohnmobil weiter die Strände am Schwarzen Meer entlang. Junge Leute entdeckt man vor allem unter den Touristen am Meer die jungen Bulgaren verlassen seit Jahren massenhaft das Land. Doch es gibt auch einige wenige, die zurückgekommen sind. Denn am Notebook arbeiten kann man auch hier und das mit dieser Aussicht. An den Strandschreibtischen in Sosopol sitzen nun viele, die ihr Büro vorher in New York oder London hatten. sowie Bella Jolova. Die Bulgarin wurde in New York geboren, ist aber in die Heimat der Eltern zurückgekehrt. Das Meeresrauschen mache produktiver, meint sie. Ich persönlich sehe in Bulgarien Potenzial. Ich verstehe, warum junge Menschen auswandern, aber es gibt Möglichkeiten, das Land zu verändern. Es gibt Möglichkeiten für jüngere Menschen. Bei meinen Freunden sehe ich auch, dass der Verdienst steigt. Ich hoffe, dass der Staat sich so entwickeln wird, dass die jungen Menschen im Land bleiben. Das dauert aber und die Politiker müssen dafür mehr tun. Deutsche haben das Land schon längst für sich entdeckt. Die einen für den Urlaub, andere für den Lebensabend. Hier sei das Leben erschwinglich und außerdem dank milderem Klima auch sehr angenehm. Andreas Posur ist in Sachsen-Anhalt geboren. Der 62-Jährige lebte in Indien und München und hat jetzt in Bulgarien, in Baltschik, seine neue Heimat gefunden. Ich liebe das Meer und an der Küste finde ich es einer der schönsten Plätze an der bulgarischen Küste hier, weil wir eben die Steilküste haben. Die Stadt hier ist sehr alt war schon bei den Griechen ein großes Handelszentrum. Und ich finde, das spürt man in der Stadt. Es ist anders als diese modernen, neuen Städte, relativ gesichtslos. Es ist eine schöne, alte, schöne Stadt. Klein, übersichtlich, für Rentner gerade richtig. Andreas Posur gibt uns einen Tipp. Wir sollten den Sonnenuntergang in Kamen Briak drehen, 40 Kilometer entfernt. Da gäbe es am heutigen Abend einen ganz besonderen. Was die Montagsdemos in Leipzig waren, sei dieser Ort ein wenig für Bulgarien. Am Abend vor dem 1. Juli. Menschen aller Generationen versammeln sich, um auf die erste Juli-Sonne zu warten. Das ist eine mehr als 40 Jahre alte Geschichte. Die beginnt mit dem Lied July Morning von Uriah Heep. Damals, noch in der kommunistischen Zeit, war dieses Lied sehr beliebt. Vor mehr als 40 Jahren, noch vor der Wende, vor dem Berliner Mauerfall, haben sich die Bulgaren am 1. Juli versammelt, um den Sonnenaufgang mit diesem Lied zu begrüßen. Auch hier in Carmen-Briac. Den Machthabern war die Ansammlung ein Dorn im Auge. Unangepasste Hippie-Musik passte nicht ins System. Bis in die Nacht wird gefeiert. Dann der Morgen. In den Zelten bereitet man sich auf den Sonnenaufgang vor. Noch wenige Minuten, dann wird die Sonne aufgehen. Sie steht und stand für einen Neuanfang. Es ist ein schönes Erlebnis, den Sonnenaufgang zu begrüßen. Es steht für die Freiheit des Geistes. <laughs> Unabhängigkeit. So ein schönes Gefühl, am genau, Morgen die Sonne zu begrüßen. Das bringt positive Energie. Dann derselbe Ablauf wie seit Jahrzehnten. Es ertönt das Lied von Uriah Heep und die Sonne geht auf. looking for zurück bei Andreas Poso in seinem Garten. Seit zwei Jahren lebt er in Bulgarien, zusammen mit seiner bulgarischen Frau Violetta. Vor einem Jahr haben sich die beiden ein Häuschen gekauft, mit Weinberg, für 40.000 Euro. In Bulgarien könne man sich als deutscher Rentner ein Haus leisten, sagt er. Nebenbei arbeitet Andreas Posor weiter als Ayurveda-Arzt in einer Hotelanlage die Bulgaren sehr äh, hart im Nehmen, auf alle Fälle. Also was hier so auch seit äh, der, sagt man da, Wende, aber Systemwechsel äh, passiert ist, da ging es schon dick rein. Vorher war es ja auch nicht immer alles nur lustig. Und da stecken die ziemlich knochentrocken weg. Und einfach nicht jammern, weitermachen. Er fühlt sich wohl hier und auch sicher. Das ist ihm wichtig zu betonen. Bulgarien ein Land voller Krimineller? Das seien nur alberne Klischees aus Deutschland, erklärt er. Denn hier gehe es genauso friedlich zu wie etwa in Bayern. Strukturwandel und Abwanderung setzten dem Land zwar zu, zuletzt noch die Corona-Pandemie. Aber man raufe sich zusammen. Es gibt so gut wie keine finanzielle Hilfe vom Staat. Bulgarien ist das ärmste Land der EU. Das heißt, man ist auf sich selbst gestellt. Man muss auch zusammenhalten. Das heißt, Familien, Freundeskreise sind sehr stabile Strukturen hier. Und das ist auch was Schönes. Und über manche Probleme, über die sich bei uns aufgeregt wird, da ist einfach nur ein ganz großes Fragezeichen. Und keiner weiß, worüber man redet. Und eben der Standardspruch, wenn das alle Probleme sind, die ihr habt, welch ein glückliches Land. Und das wird, glaube ich, in Deutschland einfach manchmal vergessen, dass wir da wirklich im Paradies leben. Im Hafen von Sosopol lernen wir Pancho kennen. Eigentlich heißt der 75-jährige Panayot, doch alle nennen ihn nur Pancho. Sein Leben ist das Meer. Als Matrose habe ich die Welt bereist. Die Philippinen, Indonesien, Amerika, Deutschland, Frankreich. Ich war überall. Jetzt verbringe ich mein Alter hier. Ich bin jetzt 75 Jahre alt. Ich springe noch ins Meer. Wir werden sehen, wie lange noch. Um seine Rente aufzubessern, muss er fischen. Doch im Sommer fängt er wenig. Sosopol erkennt er vom Meer aus kaum wieder. Die Stadt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Ständig werden neue Hotelanlagen gebaut. Die Region wird reicher, Pancho spürt davon nichts. Trotzdem, er ist zuversichtlich. Die Situation in Bulgarien wird sich verbessern. Es kann nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Es ist eine Periode, die wird vorübergehen. Viele der heutigen Politiker, die zu viel quatschen, werden verschwinden. Dann kommen andere mit einem anderen Niveau. Wie es heute ist, kann es nicht immer bleiben. Nichts bleibt, wie es ist. Nichts. Da kommt was Besseres. Wir sind fast am Ende unserer Reise vom Baltikum ans Schwarze Meer. Angekommen an der bulgarisch-türkischen Grenze. Die Grenzzäune zur Türkei wurden in den letzten Jahren nach der Flüchtlingskrise modernisiert. Die Grenzpolizei um Kommissar Vassil Popov weiter verstärkt. Diese Sperranlage wurde 2015 gebaut. Sie soll aber nicht für immer bleiben. Das einzige Ziel ist, dass dem gegenüberliegenden Ort gezeigt wird, dass es hier ungesetzlich ist, die Staatsgrenze zu überschreiten. In diesem Fall die Grenze Bulgarien-Türkei, die hier auch EU-Außengrenze ist. Doch dass diese Grenzzäune so schnell verschwinden, glaubt hier niemand. Und für manche ist es sogar eine Rückkehr zum gewohnten Bild. Vor 1989 sah es hier ähnlich aus. Und auch mit Flüchtlingen hat man hier seit Jahrzehnten zu tun. Nur, dass sich die Richtung umgekehrt hat. Heute wollen sie aus der Türkei nach Bulgarien, nach Europa. Vor der Wende versuchten viele aus Bulgarien über die Türkei in den Westen zu kommen, darunter auch tausende DDR-Bürger. Todor Brajanowski hatte die Aufgabe, sie aufzuhalten. Er war hier vor der Wende Leiter der kommunistischen Grenzpolizei. Viele DDR-Bürger sind im Urlaub ans Schwarze Meer gereist. Und Mutschurin war ein Urlaubsort. Da waren viele junge Leute. Sie haben sich schon vorher entschieden und geplant, die Grenze illegal zu überschreiten. Sie waren zuerst auf Campingplätzen, dachten sich, das Strandscha-Gebirge sei leicht zu überwinden. Aber es ist trotzdem ein Gebirge. Die meisten hatten nur eine Landkarte und einen Kompass dabei. Und so sind sie in Richtung Grenze gegangen. Einige haben die Grenze erreicht und ihre Flucht war erfolgreich. Also Andere wurden verhaftet. Verhaftet von Brajanowskis Männern. Er war Dienstleiter, als der 26-jährige Frank Schachtschneider aus Berlin erschossen wurde. Bis zu 100 DDR-Bürger seien an der bulgarischen Grenze gestorben, schätzen Experten. Ehemalige Grenzer berichten, dass die DDR-Botschaft sogar Kopfgeld gezahlt habe. Es gab in Bulgarien keine Prozesse gegen Grenzsoldaten. Und auch die Frage nach Reue versteht Todor Brajanowski nicht. Der Staat hat die Grenzsoldaten nicht getadelt, ganz im Gegenteil. Sie wurden gelobt. Und die Soldaten mussten so handeln. Das war ihre Pflicht. Es waren doch nicht wir Grenzsoldaten, die Deutschland in Ost und West geteilt haben. Sie schützten die Grenze nicht, weil es ihnen Spaß machte. Der Staat hat sie dazu eingeteilt und gesagt, ihr müsst so und so handeln. Warum soll man sie jetzt fragen, was habt ihr gemacht? Die Antwort ist doch, wir haben gemacht, was uns gesagt wurde. Eine Begegnung, die sprachlos macht und die uns zum Nachdenken bringt darüber, was eine Grenze bedeutet, welche Schicksale sich um sie ranken. Fragen, die wir in der Mitte Europas schon fast vergessen haben, wo die Grenzen uns oft nur wie ein Strich auf der Landkarte erscheinen. Hier ist das anders. 1139 Kilometer sind wir gefahren. Auf unserer Reise kreuz und quer entlang der EU-Außengrenze. Angefangen oben im Dreiländereck Polen, Kaliningrad, Litauen sind wir jetzt am Ende unserer Reise am südöstlichsten Punkt der EU, der Grenze Bulgarien-Türkei. Die Reise begann in Polen mit einem Fuß im Baltikum in Litauen. Wir haben die Slowakei, Ungarn und Rumänien durchquert. Wir haben polnische Tataren getroffen, hörten deutsche Klänge mitten in der Slowakei. Wir haben mit ungarischen Pushta-Hirten gesprochen, Gulasch gekocht. Wir haben diskutiert, gesungen und gelacht. Ich dachte ja, als wir losgefahren sind, das wäre eine Reise ans Ende der EU. Aber die Zuversicht der Menschen, der Optimismus auch in schwierigen Lagen und vor allem die Gastfreundschaft hat mich davon überzeugt, dass es eher ein Anfang war. Ein Anfang um öfter, abseits der schon ausgetretenen Touristenpfade, Neues zu entdecken und unsere Nachbarn tief im Osten der EU besser kennenzulernen.